capacitor ኦች electronical ሆነው energy ን ወይንም electrical ኃይልን በ electrical field አማካኝነት store የሚያደርጉልን አላቸው ማለት ነው። እንቁሳዊ አካል passive ኤሌክትሮኒክስ ከሚባሉት የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች ጋር አብረው ሲመደብ ቢያንስ ሁለት እግር አላቸው ወይንም ተርሚናሎች አላቸው ማለት ነው። የ capacitor charge store የማድረጋቸው መጠን capacitance ይባላል። ይህም capacitance ስለሚጠቅማል በተለያዩ circuit ኦች ውስጥ በ application ውስጥ እንዲገቡ ይደረጋል ማለት ነው። capacitor ኦች በኤሌክትሪክ ሰርኪዩት ውስጥ capacitance ን ለመጨመር የሚጠቅሙ መሳሪያዎች ናቸው። ካፓሲተሮች ጥሪ ስማቸው የነበረው condenser ወይም condensator ሲባል ይህ ስም በእንግሊዝኛው ብዙ ጊዜ አይጠቀመውም ማለት ነው። capacitor ኦች በተለያየ መንገድ ሊመረቱ ይችላሉ። እነሱም በስታይል፣ ሊንግስ፣ ግሪስ፣ ሲሊንደሪካል አይነት form ኦች አሏቸው። ሁሉም capacitor ኦች ቢያንስ ሁለት electrical ወይም conductor ወይም plate ሊኖራቸው ይችላል። አንደኛው electrolytic capacitor ነው። capacitor ኦች polarized እና non polarized በመባል ይከፈላሉ። electrolytic capacitor polarized ከሚባል ውስጥ ይገኛል። capacitor ኦች electrolytic capacitor ኦች ብዙ ጊዜ ለ decoupling፣ noise filtering እና power እንዲሁም ደግሞ በ DC link circuit ውስጥ ለ variable frequency driver እንዲሁም በ amplifier stage እና በ energy stage መሀል ያለውን signal couple ለማድረግ እንጠቀምበታለን። እንዲሁም ደግሞ በቤታችን ሆነን bipolar electrolytic capacitor ን መስራት ከፈለግን ኔጌቲቭን ከኔጌቲቭ ጋር ፖዘቲቭን ከፖዚቲቭ ጋር በማገናኘት መስራት እንችላለን ማለት ነው። electrolytic capacitor negative እና positive ን ለመለየት ከሌሎች capacitor ኦች አንጻር በጣም ቀላል ነው። ምክንያቱም የ electrolytic capacitor አይነቶች ላይ ከጎናቸው ነጭ መስመር አለ። ያ ነጭ መስመር ኔጌቲቭ ሳይዱ ያሳይልናል ማለት ነው። በጣም ቀጭን የሆነ dielectric oxide layer እና ትልቅ የ anode surface ስላላቸው ብዙ ጊዜ ምርጦች ወይንም ብዙ ጊዜ ከሌሎች capacitor ኦች አንጻር electrolytic capacitor ኦች በጣም ትልቅ capacitance voltage ወይም CV የሚለው አላቸው። electrolytic capacitor ኦች aluminium electrolytic capacitor፣ tantalum electrolytic capacitor እና niobium electrolytic capacitor በመባል ይከፈላሉ። ፖለራይዝድ የሆኑ capacitor ኦች ሲሆኑ anode እና cathode አላቸው። ሁለተኛው ceramic capacitor ነው። ceramic capacitor ከስሙም ስንነሳ የሚሰሩት ዲስክ ከሚመስል እንግዲህ ቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቱት ጠፍጣፋ ወይንም ከሌሎች የ capacitor አይነቶች ለየት የሚያደርጋቸው physical shape ኣቸው ጠፍጠፍ ያለ ዲስክ መሳይ ነው። ከሴራሚክ የተሰሩ ናቸው። ምን ማለት ነው? ከሴራሚክ የሚሰሩ ሲሆኑ ይህም ሴራሚኩ እንደ dielectric material ያገለግላል። በመቀጠልም ሜታል ላይሩ ደግሞ እንደ ኤሌክትሮድ ያገለግላል ማለት ነው። ከሌሎች capacitor አንጻር ceramic capacitor ኦች ሲታዩ በዋጋ እጅግ በጣም አነስተኛ ናቸው። በዋጋ ማለት ነው። electrolyte capacitor ን እንዳየነው በብዙ አይነት ኤሌክትሮኒክስ circuit እንደምንጠቀም ተናግሬያለሁ። ceramic capacitor ኦችም እንዲሁም አስፈላጊ ነው በሚባለው የኤሌክትሮኒክስ circuit ውስጥ እንጠቀማቸዋለን። ነገር ግን ብዙ ጊዜ የምንጠቀማቸው እጅግ ትንሽ የሆነ capacitance በሚያስፈልጋቸው circuit ኦች ውስጥ እንጠቀማለን። ለምሳሌ noise፣ harmonic፣ filtering እና suppression application ኦች ላይ እንጠቀማቸዋለን። እኚህ ceramic capacitor ኦች በጣም ትናንሽ እንዲሁም ብዙ ጊዜ ምስር የሚመስሉ ናቸው። ብዙ አይነት color ም አላቸው። የራሳቸው የሆነ ወይንም value አላቸው። ceramic capacitor ኦች የሚታወቁበት ቋሚ የሆነ ወይንም fixed value capacitor በመባል ይታወቃሉ። ሶስተኛ ፊልም ካፓስተር ይባላል። ፊልም ካፓስተር የጋራ ስማቸው ሲሆን በሁለት ይከፈላሉ። ፊልም ካፓስተሮች ፖሊፕሮፕሌን የሚባለው ይህ በዚህ ቪዲዮ ላይ የምትመለከቱት ነው። በኢንዱስትሪያል ካፓስተር እና በፓወር ካፓስተር በብዛት እንጠቀመዋለን። polypropylene ከ polyester dielectric material አንጻር ስንመለከተው ትንሽ የሆነ moisture አለው። እንዲሁም ደግሞ ፖሊፕሮፕሊን ዳይኤሌክትሪክ ማቴሪያል በዚህኛው film capacitor ውስጥ እንደ dielectric material ያገለግለናል እንጠቀማለን። ለምሳሌ ham radio እንዲሁም noise filtering እና RF coupling ላይ እንጠቀመዋለን። poly አራተኛውና የመጨረሻው capacitor በዚሁ ቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቱት ይህን ይመስላል። ቅድም በሶስተኛው የ capacitor አይነት ላይ እንደነገርኳችሁ film capacitor በሁለት ይከፈላል። የመጀመሪያውን ፕሮፕሊን ካፓሲተር ብለን በሶስተኛው የ capacitor አይነት ላይ ገልጸነዋል። ሁለተኛው ደግሞ polyester film capacitor ወይንም ደግሞ ሜላር እየተባለ የሚጠራው የ capacitor አይነት ነው። ሜላር ከሌሎቹ capacitor አንጻር ተለቅ ተለቅ ያለ አካል ሲኖራቸው በጣም ትልቅ የሆነ high voltage በውስጣቸው በትንሽ ፓኬጅ የሚይዙ በጣም ወሳኝና አስፈላጊ የሚባሉ የ capacitor አይነቶች ናቸው። በጣም ወሳኝ የተባሉት ባህሪዎቹ high heat እና ሂሚዲቲ ሪዚስተንስ ከሌሎች በተሻለ አላቸው። በእነዚህ ምክንያት በ power converter፣ lighting፣ timing እና በ communication ቦታዎች ላይ ሁሉ ከምንጠቀማቸው የ capacitor አይነቶች ሜላሮቹ ቀዳሚውን ስፍራ ይይዛሉ። ሜላር ካፓሲተሮች እንደ dielectric material የሚያገለግላቸው ፖሊስታር ነው። በዚህም ምክንያት 125 ዲግሪ ሴልሺየስ ላይ ሆነው እንኳን ስራቸውን በተቀላጠፈ መንገድ ይሰራሉ። ቅድም ካሳየኋችሁ አይነት capacitor ኦች በበለጠ ሜላር ትልቁን ቦታ ይወስዳሉ። ይህም high frequency filtering ላይ፣ outdoor application ላይ፣ high voltage እና high current handling ላይ በጣም ወሳኝ ቦታ ይወስዳሉ። ለዚህ ምክንያት እኚህ ካፓሲተሮች በጣም ወሳኝ ናቸው።